Gaur konzentratuta gaude bidaiaren eta salgaien akarraioko langileoi konfizientzia murrizailea aplikat diez zaiguen eskatzeko. Erretiro iroai urte urtera fizteko. Ardi dago egiten dugun lan agatikan arriskutua dela. Bai gure osasunen bai bidaiaren ere. Ez behar tasa oso ondia da, eta laneko astentzismo tasa izugarria igotzen dira. Jasatzen ditugun lan baldintzan ondorioz. Horregatikan irurei urterekin erretiruaren aldeko plataformarekin. Mi milaka sinadura eraman ditugu Espainiarak, Espainiako diputatuen kongresura. Gau, Ego Euskal lau iriburu bildu gara. Eta martxoak hogeita zegin, estatuko gainen nierako gokidekin batera izango gara. Plataformak Madrilen deitu duen manifestaziora, goizeko amabitan. Koefiziente murritzaileei dago pionez indarra dagoen legia akikatzea besterik ez du eskatzen adin batetik gana aurreak idatzeak dakarren arriskuak kontutan hartzea. Adin batetik gana aurreak idatzeko da guretzat, bidadi bidaiaren zat eta bide zirudutazinaren zat. Plataformatikan dehi egiten diegu bidari guztiei estatu Espainiarreko zein eskualerriko mobilizazioetara guan daitezen.